Tervetuloa mun Snapchattiin. Lähdettiin Milanoon. Milano, designviikko, muodin pääkaupunki, glamour. Mutta ei ole tässä ennen aamuviitta kyllä kovin glamour olo. Lento oli aikasi joo, välilasku Riassa. Toivottavasti viereen ei tule joku mörköpankki, milloin taas joku toppa kirkaiselle vien kaiken maailman tilaan. Design-messuille meitä vie kiinnostavaa muotoilua edustava lentokenttäbussi. Ciao, bello, fiera Milano. Buongiorno. Asmoki alkoi hymyillä lopulta, kun päästiin messukeskukseen Milanossa. Sitten me ruvettiin kattelemaan niin keittiöitä. Neljä valtavaa messuhallia keittiöitä paljon puuta, mäntyä. Ah, ihanaa suomalaisin silmin. Vaaleita puuta muutenkin, se sopii Helnonpirtaan, mikä on siis Asman firma. Tää oli aika upea. No noit kuulokkeet mä halusin vaan itselleni. Niin syy, miksi me katellaan keittiöitä on se, koska mä oon avekkina mun miehelle, joka on helno.fi. Asmo käy täällä kolistelee läpi joka ikisen keittiömessuosaston ja näitä on täällä hei halleittain. Haloo. Puun lisäksi paljon myös tuollaista metallia, terästä. Tää pitää tälleen tää kölytä. Täällä se on oikeasti olla. Vittumainen hän Kaunis Kaunissa on. Tähän oli vaan taideteos. Piti nyt välillä katsella muutakin kuin keittiöitä. Jotain kummallista tilataide hässäkkää, mikä kyllä kieltämättä piristi mieltä keittiöiden kolistelun välissä. Aika hauska välitila. Noi kaakelit voisin ottaa. Muutama merkki. Kaikki oli siellä. kiveä. Noron on tästä keittiöstä. No, Miksi hankkia keittiön yrttiruukku, kun voi hankkia yrttiseiniä? Sadaa! No okei, okay. ehkä vähän liikaa, mutta tällainen yrttikaukalohan voisi olla. Kattokaa toi pohja menee niinku alas siinä kurutetaan muotoilijaa. Kato nyt näitä ilmeitä, miten ne on silleen, että oh, Nero puhuu, ollaan niin hiljaa. Ihan mahtavaa. Nyt me kuoletaan Dolceet kappaana jääkaappeja. OMG. Mutta tommosen kun heittää täysvalkoiseen keittiöön, niin se näyttää ihan hienolta. Osmo näki juuri nelikorisen tiskikona ja menetti malttinsa. <laughs> Kilpon varustelu. Kyllä. okei, pitää välillä syödäkin. Toi oli tollanen niinku pähkinä, mm. suklaa, hässä. Ja takas töihin. Mm. Keittiössä voi olla myös skraiduja, piristää valkoisuutta. Asmo otti niinku tuhansia kuvia. Leikulauta. Puuta lisää puuta. Okei, okay, tämä nyt on vaan tuollaista kikkailua, mutta ylipäätään keittiöt oli aika jotenkin maskuliinisia ja semmonen niin insinööriys kukki siellä, mikä ehkä sopii suomalaiseen makuun. Puuta ja terästä. Joo. Puuta ja terästä, terästä ja puuta. Miten mieltä sä tommosesta Tämä tässä on akryylin valettu lankku. Salon satelliitti. Täällä on niin kuin opiskelijatöitä. Tää on aika erikoinen taide tää osasta. Eipä. Täälläkin on paljon puuta. Puuta, puuta. Artefakti. Niin. me löydettiin meille tarpeeksi se sohva lopultakin. Aika hauska. Vähän intialainen meininki. Aika paljon. Nyt riitti hotellille ja mä haluan Aperol Ja nyt me tiedetään kaikki, mikä on keittiöissä se juttu nyt. No sitä saa mitä tilaa. Kiitos seurassa tänään. Ciao. No okei, se ilta ihan tohon yhteen Aperol päättynyt. Käytiin vähän bileissä kattelemassa, millaista on Milanon yö design-viikkojen aikaan. Ja kyllähän siellä oli ihmiset liikkeellä valotaideteoksia ja lisää drinkkejä parissa myymälässä. Kiitos tästä Snapchat-tarinasta. Ihanaa, että jaksoit tänne saakka, vaikka kuvan laatu onkin suttuinen. Ciao!